hacer un basurero funcional en Minecraft sin más. Si cuando llegas de minar guardas tus objetos así todos desordenados, no lo hagas más porque está mal. Mejoras este basurero poniendo un bloque de arena, un cactus encima, luego rodéalo con cuatro cuadros, por último ponle una trampilla, y listo, así no guardarás basura.